The topic of my today's presentation is how to select your research topic. हमारे रिसर्चर्स को अमूमन जो है ना ये टॉपिक चूज करने में बड़ी परेशानी आती है तो आज के टॉपिक में हम आपको बताते जाएं कि आप अपना टॉपिक किस रिसोर्स से तलाश करें और रिसर्च को शुरू करने से पहले चंद अवामिल चंद अनासर है So let's start from the very first slide. Here in this slide, I have explained few source for selection of research topic and your problems. These are useful sources for research problem or topic. So I will explain them gradually one by one, but let me explain initially theory deduction funding agencies, past research and literature review, personal experience, practical experience, casual observation, related literature, or current social and economic issues, replications of previous studies, consumer feedback, performance improvement activities, brainstorming, intuition, intuition, folk roles, consultation with experts. I will explain them one by one in my next slides that what should be done if you are going to select your topic. So in the first topic, as I explained, the theory reduction. Theory क्या होती है? Theories are ideas about how things relate to each others. theories जो है ना चीजों की रिलेशंस में मददगार होती हैं theories में भी जर्नल commonly held belief मिसाल से मैं आपको समझा देता हूँ cats are the cause of the decline in birds population जहाँ पे बिलियां ज्यादा होती है वहां पे परिंदों की जो है कमियां होती है इसका मतलब एक थीरी है एक सपोजिशन एक थीरी है अब इसको हम टेस्ट करेंगे तो थीरी जो डिडक्शन की थीरी होती हम अपना रिसर्च टॉपिक थीरी के सपोर्ट के हवाले से हल कर देते हैं जो सेकंड सोर्स है हमारे रिसर्च टॉपिक यानी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने वो फंडिंग एजेंसीज होती हैं some of the organizations such as universities, non-governmental organizations provide funding to researchers to do research on certain research problems. Funding के लिए भी अमूमन रिसर्च की जाती है तो वो आपको एक टॉपिक देते हैं और आप इस टॉपिक के सहारे जो है उसके रिसर्च कराते होते और उसको किसी जर्नल में या बुक की शेप में पब्लिश करते होते तो funding agencies is another source of your research topic number third slide में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पास्ट रिसर्च एंड लिटरेचर आप अपने टॉपिक पे पास्ट रिसर्चर्स को भी देखेंगे कि किसने इस टॉपिक पे रिसर्च की आजकल तो इंटरनेट का जमाना है तो रिपोजिटरी के सॉफ्टवेयर होते थीसिस के या जर्नल आर्टिकल्स की डेटा बेसिस होती है आप इसी को सर्च करें कि किसने इस पे कहाँ कहाँ पे काम किया हुआ और ये क्या होती है body of knowledge should be developed on the sound foundation of research findings आपके पास जो रिसर्चर सामने पड़ी हुई चाहे रिपोजिटरी की शक्ल में हो चाहे रिसर्च आर्टिकल्स की शक्ल में आप उनमें से गैप को तलाश करते हैं और इन्हीं को फिर फाइंडिंग के लिए प्रेजेंट करते हो पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे कि मैंने वो एक्सप्लेन किया कि पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है the day to day personal experience of the researcher may serve as a good source of ideas to formulate a research problem आपने एक रिसर्च प्रॉब्लम को फार्मूलेट करना है यानी बनाना है तो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस और ये तब होती है जब आप एक अच्छे रिसर्चर बन जाते हैं तो आपको जहन में आ जाती है कि इसी एरिया पे मैं काम कर सकता हूँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिसर्च प्रॉब्लम्स में भी formulated from challenges and problems experience during day to day work for example any engineer may get ideas from their work and generate a research problem मिसाल के तौर पर एक इंजीनियर एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उनको लू फोर्स का पता है कि किस एरिया में जो ना मैं अपना रिसर्च सक्सेसफुली प्लान कर सकता हूँ पब्लिश कर सकता हूँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बहुत काम आता है casual observation ye another source of research topic hai sometimes casual observation of what is going on in our life and environment may trigger our desire to know more and to have concrete knowledge of what is going on it can lead to the formulation of hypothesis and conducted conducting of systematic research casual observation जब आप एक सोसाइटी में रह रहे या ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे वहां पे आप चीजें ऑब्जर्व करते हैं और इसी से आपको एक कंक्रीट नॉलेज मिलती है और इसी से आप हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं और इसी के बेस पे आप सिस्टमेटिक रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं रिलेटेड लिटरेचर अमूमन जो रिसर्चर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है वो रिलेटेड लिटरेचर की जो है ना तलाश में होते हैं और ये रिलेटेड लिटरेचर उसको लाइब्रेरी में मिलती है या उनके अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में जो ऑलरेडी किसी ने से रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू किया हुआ sometimes topics are suggested by more global contemporary social और पॉलिटिकल इश्यूज आपके पास कोई कंटेम्प्रेरी या सोशल इश्यूज होती पॉलिटिकल इश्यूज होती इन योर सराउंडिंग और इसी से आप एक नतीजा हासिल करते हैं कि मेरे लिए ये topic was suitable. For example, domestic violence and gender equality. ये सोसाइटी के या पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिन पे बंदा रिसर्च किया जाता है सोशल साइंसेस वाले अमूम तौर पे और आपको पता है कि हमारा हर टॉपिक जो है ना वो डोमेस्टिक या जेंडर इक्वलिटी या सराउंडिंग ह्यूमंस मतलब जो ह्यूमंस के प्रॉब्लम्स होते हैं इसी पे रिसर्च की जा सकती रिप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस स्टडीज आपने प्रीवियस स्टडी को पढ़ना होता है this occurs when the studies made in other fields or areas of conducted in different fields and areas इसका मैं मिसाल से आपको समझा देता हूँ The effect of population pressure on the environment, which was done in one district to another district to see if he will get the same results. इसका ये मतलब है कि आप अपने एरिया को ढूंढ रहे हो सकता है कि ये रिसर्च किसी और डिस्ट्रिक्ट में किसी ने कराई इनका जो रिजल्ट आए वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई करते हैं तो सेम इसी तरह जो ना वो जो नॉलेज या गैप होता है वो आप अपने रिसर्च में कवर कर सकते कंज्यूमर फीडबैक ये अमूमन मार्केटिंग रिसर्च के लिए होता है मिसाल के तौर पर आपके कंज्यूमर है यानी सार्फिन है A research problem may be generated from the result of activities aimed to solicit consumer feedback. आप अगर marketing research कर रहे हैं तो आपके जो consumer होते हैं उसी की आप feedback लेते रहते हैं. On the basis of such result, you are creating a research report. तो consumer feedback से भी एक आपके लिए topic ढूंढने में आसानी हो जाती है. Performance improvement activities. in the process of performance activities several issues merge that requires answer through research आप improvement लाते अपने activities में let's suppose you are working in a library or you are a teacher तो आपको जो लू फोल्ड है अपनी टीचिंग प्रैक्टिस में या लाइब्रेरी प्रैक्टिस में या क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो आपकी परफॉर्मेंस में जो प्रॉब्लम्स आ जाती है इसी पे भी रिसर्च हो सकती है उसी के लिए आपको रिसर्च टॉपिक मिलने में मदद हो जाती है ब्रेन ये बहुत अच्छी चीज brain is a group activities होती है brainstorming sessions are good techniques to find new questions whereby an intensified discussion among interested people of the profession is conducted to find more ideas to formulate a research problem आपके ग्रुप के लोग उनके साथ आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते प्रैक्टिस करते किसी इशू पे तो इसमें आपके पास आइडियाज आ जाते हैं कि यार इस एरिया पे मैं रिसर्च कर सकता हूँ intuition traditionally intuition are considered good source of knowledge as well as source to find new research problem इल्हामी चीजें होती है कुछ आपके जहन में आइडियाज आ जाते हैं इसके इंट्यूशन कहते हैं इल्हामी आइडियाज यार आप सोचते हैं इस एरिया पे मैं रिसर्च कर सकता हूँ it is believe that the reflective mind is good it is believe that reflective mind is a good source of ideas अगर आपके पास रिफ्लेक्टिव माइंड है which may be use to formulate a good research problem folklores folklores कहते हैं लोक दास्तान या इससे कहानियां या कहावत है common beliefs could be right or wrong so research must be done to prove मिसाल के तौर पर एक कहावत मशहूर हो गई अंधों में खाना राजा मिसाल के तौर तो इसके बेस पे लोग जाते इस पर रिसर्च करते हैं कि ये कैसे प्रूफ किया जाता थे थिरिटिकल परस्पेक्टिव से इसी को जांचते it is believe that the studying just before the test may decrease your score मिसाल के तौर फॉर एग्जाम्पल ये तस्वर किया जाता है कि जब आपका टेस्ट हो या एग्जाम हो और आप इससे पहले थोड़ी देर पहले तैयारी कर ले तो आपकी स्कोर को डिक्रीज कर रहे तो इस पे बंदा रिसर्च कर सकता it is believe that reflective mind is good source of ideas which may be used to formulate a good research problem तो ऐसे दिमाग लड़ाना लोग दास्तान पे ट्रेडिशनल रिसर्च करना Consultation with experts. Experts are believed to have sound experience in their respective field, which may suggest significant problems to be studied. अमूमन जो आप एक टीचर के साथ रिसर्च कर रहे हैं वो आपके सुपरवाइजर होते हैं तो आपको आइडियाज देते हैं तो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स होते हैं हर बंदा जो है अपने सब्जेक्ट में एक स्पेशलाइज माइंड रखते हैं आप उनसे कंसल्टेशन करते हैं तो आपको कंसल्ट कर देते हैं आपको मशवरा देते हैं इस एरिया पे आप तैयारी कर ले in addition experts may help in finding a current problem of discipline to be solve which may serve as the basis for the formulation of the research problem ये जो टीचर्स होते हैं एक्सपर्ट्स होते हैं मुख्तलिफ डोमेन में इन्हीं से आप मशवरा करें तो आपको अच्छे आइडियाज दे सकते मुझे उम्मीद है कि आपको आज की लेक्चर भी पसंद आई होगी thank you for your patience and time तो मुझे आपसे ये भी गुजारिश है कि please watch subscribe and share with others सदका जारिया समझ के और अपने फीडबैक से भी आगाह करें अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो thank you so much may God bless you all